ਡੁੱਲ ਜਾਣੀ ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਮਰੀ ਚਾਹ ਡੁੱਲ ਜਾਣੀ ਉਰੇ ਆ ਜਾ ਉਰੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਗਾੜੀ ਚਾਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਧਰ ਆਓਗੇ ਸੁਨੀਤ 3000 ਛੱਡ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਰਾ ਮੈਂ ਬੜੀ

अच्छा आ रही है पागल ना जनाब यार पागल हम पागल जनाब मेरे हाँ, हाँ, जिंदाबाद जी यार से खुल चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें हमसे मिलना कभी ये पंजाब दिखाएंगे तुम्हें चांद हर छत पे है सूरज है हर आंगन में चांद हर छत पे है सूरज है हर आंगन में नींद से जागो हाँ, नए खाब दिखाएंगे हाँ, हाँ। नहीं नहीं